Hey, was geht? Am Wochenende ist ja wieder Gamescom und ratet mal, wer da am Start ist. Und zwar sind wir, ähm, fuck, wann sind wir nochmal da? Ähm, wir sind, glaube ich, nee, ich glaube, ich weiß es, dass wir Freitag da sind und auch Samstag. Also wir sind voll für euch verfügbar. Aber irgendwas wollten wir noch machen. Ja, und zwar fand ich das letzte Mal ziemlich geil, dass wir so die ein oder andere Gruppen-Action gemacht haben und das würde ich gerne wiederholen. Also lasst das mal richtig auskosten. Wir treffen uns mit euch und machen richtig schöne Gruppen-Action. Und zwar treffen wir uns am Samstag auf der Messe und zwar würde ich sagen zwischen Halle 6 und 7 und zwar um drei, sagen wir jetzt einfach mal. Und wir treffen uns auch noch in Köln und zwar vom Dom. ab. Was? Freitag! Freitag, ja! Um 9! Um 9 vor 21 Uhr! Genau, 21 Uhr vom Dom! Jetzt sind alle gefragt. Wir setzen alles daran, die Gamescom zu einer Hochburg der Pranks zu machen. Kameraden, Arsch hoch. Am Samstag gelten keine faulen Ausreden. Kommt zu der Gamescom. 4, 4, 4, 4, 23, 7. Die durchgeknallten Deppendüsen zur Gamescom.